От скільки уходить за раз корма. Зараз буду давати. Ну і Саня хоче зараз передати привіт своїй сім'ї. Та нікому я не хочу зараз передавати. Так Юльки ти казав. Я Юльки. потім передам. А коли? Ну потім десь потом, для съемка. Начали Саня Саней химичить кровать двухспальню, 2 на метр 60 матрас ортопедический. Сейчас покажу, що ми з нею чудить будемо далі. У нас сьогодні субота. генеральна уборка по суботам. І також ми столи всі побивали лінолеумом. І, то, і цей столик зробили теж лінолеумом. Ой, Санька. Всем привет. Вот так, каждую субботу размачиваем сначала с этого, с поливальника, с поливалкой. Размочили и через 10 минут э, е, зливаем водой и на цьому все. Вот такая генеральная уборка. Вот так. И все, и всю грязь зливаем. Ну там буквально 3-4-5 відер. Зараз розкажу по опоросам F1. Це барашка, тільки розпоросилася. Е, криклива, по-моєму, 16 штук опоросилася. Ждемо порос на днях. А этим уже почти місяць. Це ті, що я покривав макстером. Ефку покривав макстером. Сама-сама перва. Также э, е, Брошкина. Январь, февраль, март, апрель. А, це 4 місяці їм уже. Брошкіна. І грижовик, грижа залізла, нема грижі. А ну тікай. Пш, пш. Тікай, грижі. Тікай. Грижі в нього немає, бачите? Сама по собі іщезла. Ну, затягнулася чи як. Ну, коротше, не робили ми ніяку операцію, нічого. Грижовик сам по собі грижа затягнулася. А такого поросенка ми продали ну, ще до війни. Отакого От точно знакомого. Він по одному по одной, по одному поросю бере тьощі кожен год. То свій знайомий продали йому. Ну, Зараз так вкратце розкажу все, що і як. Е, це я макстерят пересадив. Поділив їх в одну клітку 4, в одну 3, щоб їм не так тісно було. Этим, виходить, 18 числа було 3 місяці. І кантори. В мене вони були заказані, виводок 9 штук, я їх розсадив по різним клеткам у них 21 числа було 3 місяці. Важив і цих в 3 місяці, і цих в 3 місяці різниці по вес, по вісовій категорії ніякої. Хоча е, кантори кажуть, це більше. Ну, У мене там ще в других вони клітках. Кантори кажуть, це більше, ну тільки кажуть, це вони на ногах просто вище. А ці ниже, ну плотніші. Тобто, отак. Я їх порозсаджував, бо думаю, щоб не так вони. Та і ці ж клітки доробив, цю клітку доробив, корито так зробив. І цю клітку ж так само. І так більш-менш. У нас ми зробили там і шлангу можна вдівати на кран. У нас є там кран, зараз покажу. І отак кожну суботу. Воно ж понатаптували за неділю, і повимазувалось і розмочив, і потім злив і все, і опять на неділю. <clears throat> Тобто дуже нам ну, удобно стало. А де щотка, Сань, там, да? І потім, якщо дивимося, якщо де не оттерта плитка, то щеткою такою лохматушкою, мочалочкою пройшли, потерли і дивимося, що і як. Воно так. Чик. І потім ще раз так само робимо. Обізяна у нас покрита. І УЗІ показала київлянка, нюрка теж покриті. УЗИ показалось. Аматор уже вырос. Сейчас буде аматор покрывать. ну я думаю, після отйому ту F-ку покриє. А вот з макстерят 4 поросят, это тих, что в крайної клетке. 3 и тут 4. Я их просто виводок розсадив. Коротше, такі от діла виходить. І потім ми дивимося, після того, як оце водою провели, щотко йде, де не оттерлося. От, допустимо, не оттерлося. А ну, Сань, покажи, як ми оттираємо. Ну ось тут ось потрема, так і ще щоточка. І потім опять змиваємо. І так же само ми змиваємо із этих, із жалобов. Жалоба теж ми положили цей совєтський кафель, він не скользкий свині на ньому не скользять, не да нічого. Тобто отлично. Він як ну, е, наждачка нульовка, типу такий верх кафеля. І отак от все робимо. Потихоньку не спіша. Ми, е, В нас і шланга тут є. Можна і шлангу, ну переставимо її тягати, тому що Ось сюди вдіваємо шланг, якщо треба. От у мене тут кран. Зробили з бака. Кран просто от підсоединили сюди на низ бака. В бакі 350 літрів. Давлення дуже хороше. Коротше так. По ескам яка ситуація? Вони, виходить, всі поперепутувались у мене, і в нас пішов збой, хто коли за ким должен пороситися. І, і кстати, перві свині, які поперехажували, барашка переходила 6 днів, ну порос був без проблем. І оця ось сама перва, яку покривав Макстером, вона переходила 10 днів. Нічого, я не колю, роди не визиваю, ну опорос не визиваю, ніде нічого. Просто що ну, переходила. Ну, а опорос був отличний. У неї, виходить, перший опорос був 10 штук, один вийшов неживий, а 9 живий, 9, так всі живі, здорові. Скоро будемо робити отйом. Кстати, їдять, я предстарт сам їм робив як мог, ну з чого мог. І предстарт їдять нормально. Навірно, вже в будущем предстарт купляти не буду, тому що ну і спробував. І отак потім між жолобків ми все обираємо. Ось, опа. І все. І так в другу сторону. Зараз Саня покаже. Тобто предстарт вони їдять мій отмінно. Що я хотів сказати, забув вже. Так, от е, насчет опороса. Свиноматки F1 в мене ж таких не було, в мене обичні там петрени, кантори, там этот, помісі, а це F1. Вона, звісно, пороситься не так, як як навіть ті ж Петрени. Петрени це цілий головняк за поросами, буває витягуєш, буває допомагаєш. А ефки поросяться, грубо говоря, так. Ми робимо щось в сані, я знаю, що має бути опорос. Зайшов в сарай, а три порося вже смокчать е, молоко. Тобто самі повилазили і самі ето. Ніде ми нічого не витягували, ні в якої свиноматки. Всі виходили самі, як пульки вилітали. Тобто все свободно, свиноматки спокійні, не агресивні. Проблем лазить у свиноматок не треба, витягувати теж не треба. Все нормально. Ця теж сама по собі 16 штук стрельнула. 16, да, по-моєму, 16, один не живий, 15 було живих, потім вона там одного придавила чи двох. І одного я підкинув е, до барашки. Одного або двох до барашки. У них різниця там в три дня. І до барашки кинув. Барашка теж 10 штук чи 11 і один неживий вийшов. Тобто отак. І темп росту поросят е, дуже хороший. Темп просто хороший. І самі свиноматки F1, вони в мене на откормі не були, вони сиділи на нормі, повиростали. Ну ось уже за 250 кг лежить свиноматка. Ця теж кіл 300. Це їм ще года нема, вже опоросились, а вес такий. Тобто дуже хороша енергія росту у у цих свиноматок. Ну і, понятно, всі свиноматки покриті. У мене оці раз, два, три були дюрком. І всі поросята білі. Ні одних, ні п'ятін, ні... ну немає нічого рижого. Дюрок то рижий, а поросята всі білі, як як сніжинки. Ось зараз покажу вам даже. Тихо, тихо, тихо. А це тепер виходить цю ждемо. Не знаю нас то УЗІ показало, що всі покриті, як ми тоді ще робили УЗІ. Ну, Вони всі поперемінялися. І коротше, ну як буде порос, воно побачимо. Я зарані побачу по петлі, там то все. П'яте, десяте. Цей виводок у мене весь заказаний. Наш водолазський теж блогер Олексій Якимов, вже із тракториста. Забере його. Ну і там теж кое-що позаказувано, треба дивитися, перезванювати, бо до війни багато хто позаказував, і не забрали поросят. І почалась війна, я їх оставив собі поросят. Получається, оце всіх кантерів оставив собі і макстерів половина. Ну, макстерят, я їх називаю, макстерята теж були заказані. Оставив теж їх собі. Ну, вже попіднімав, зрозуміло, що вже їм вже по три місяці. Я 5 нистых отдельно, 3, а 4 білих отдільно. Так і порішили. Були збої з кормом, і з соєвим шротом або макухою, збої були. Ну, все, слава Богу, преодолівши. Все преодолівши усім. Насчет війни, де я пропав, де я був і що за мною случилось. Ну, все рассказывать я вам не буду, потому что нельзя все рассказывать. И е, насчет войны, ну, началась война, что тут скажешь? Началась война. Я скажу одне, що написано в Біблії: хто з мічом прийшов, той від міча і ляже. Другого бути не може. Поэтому і все. Ми цивілізована європейська страна. Оскарблять, гнать, щось комусь доказувати я не буду. Я вам скажу одне, те, що написано в Біблії. Прийшов з меча, одного і ліг. На этом точка другого бути не може. І ось у мене 4 кантера. А вже після війни я вам потім все розкажу. Кстати, сундучки, кормушки взагалі відмінні, не нарадуються. Ця. І тут я почав також типа робити. Е, і тільки такий буду робити. Ось, не розсипане, де нічого. Тобто Тут я другого типу трохи зробив, типу як корито, ну глибоченьке, ну теж не розсипає, не де нічого. То есть отлично. А всі подробності потім я вам розкажу після війни. Я думаю, вона недовго буде длитися туди-сюди скоро закінчиться. Писали, там ракети попали до мене, попідбивало все там. ну, Багато ж ботів ходить спеціально, типу зашугують, е, наганяють жуті, там ціла армія ботів, я знаю, є, яких скупляли в прошлому году аккаунти, щоб з них зараз писати коментарі. Тому не обращайте внимания. Боти як були, так і будуть. А ми як жили, так і будемо жити. О. Це їм тільки треті сутки сьогодні. А які крупні поросята. Тихо. Ну отак виходить. Печі, печі, печі, печі, печі, печі, печі. А так виходить, це і пройшла генеральна уборка. Ось отак. Розмочив, змив, лоточки змив. Все, запаха нема, воні нема. Витяжки працюють відмінно, все добре. Ось бачите, в грижовика грижі немає. Затягнулося. Мені казали, роби операцію, те все. Все затягнулося. Він самий спокійний грижовик з усіх. Це з прийому що в мене залишився він один з грижу. І бачите, нема грижі. Такі діла. Також ми зробили. Що ми зробили? Та багато чого зробили. Ну я постепенно буду показувати, бо багато ми чого зробили і що робимо багато. Тут ми світ провели, зробили електричество. О. Резетку поставили, щоб удобно було. Чайник. Те, Холодильник будемо сюди вбирати у друге поміщення, я потім покажу в яке. І стол продовжимо все, що у нас этот. Ми зробили з саньком витяжки, карабана витяжки, обшили повністю старою совєтською толстою оцинковкою. Зробили обшивку і зробили козирьочки. Ну, коротше, помодохались, дуже неудобно. Вроді би таке просте, ну время забирало ого. Ну зробили. А зараз Займалися отим вагоном, вон там, я теж покажу, ми там поли зриваємо, там он, ну то потом. Тут, коротше, куди не глянь, де щось робили і куча всього. Ну, як Саня каже, і сарай розібрав. А там хто повний, в мене був старий, старий сарай з дерева, і е, курятник. Ми його теж розібрали. Ну, то потім теж покажу. І робили вагон, вирішили зробити кровать, Потому що я купив кровать. Ой, кажу, купив кровать. Купив матрас ортопедичний ще в тому году, чи поза тому году, не пам'ятаю, или год назад, или два. І так ми на ньому спимо, на поле його кинули, він високий, сантиметрів 25-30. І так ми, грубо говоря, на ньому і спали. Все, кровать купити, кровать дорого, кровать 1006, думаю, та не буду купляти, со временем зробимо самі. І оце загорілося, коротше, купили. Десяток шальовин, два бруса і робимо кровать. Зараз покажу все. Зараз ми ножки робимо, ножки це ще не зроблені. Зараз ми все покажемо, як будемо робити і все постепенно. Коротше, отак у нас. Трава вже лізе. Зеленка, як каже Арестович. Зеленка пішла. І отакі у нас діла. Подробності всі потім розкажемо. Отак утром і так точно вечором. У них в кормушках в принципі є, ну ті, хто на откормі. От, от, от, там три клітки. В них є. Ну, все одно засипає. І так утром і вечором. І все, зараз відра заберу і до вечора. Все, всі свіженьке, пахуче кушають. Ну не всі, звісно, не так, що накинулись прям з голоду. Хто гуляє, а хто їсть. Этим аж вечором насиплю, бо я вчора вечором насипав пів бункера. Доїдять, потім вечором обновлю. Ну, свиноматки. Я їм, грубо говоря, кілограм 6-7 в день виходить, в сутки кожен даю. Тобто нормально. Поросята, бачите, не гасяться під лампою, всі хто де іменно крутиться. Хоча двері відкриті, витяжки працюють. Ну, сарай, атмосфера колосальна. Ну так. Все, поехали дальше. Саня чистые бруски, потому що шалевка обрезна, ну понятно, що вона не не фугована, не да ничего, то есть обычная шалевка обрезна 100 на, на 30. І отак Саня все обтира кожний брусок. Це вже обтерті. Ну, Ми зараз покажемо повністю, як ми її дособираємо. Зараз бильце зробимо, ножки доділимо, то ножки тільки почали. Ножки длинні, ми їх укоротимо. Отак ось. І виходить от ровно гладенька доска. Доска суха, ну більш-менш така, не прям не 100% суха підвялена, ну така хороша, не сира. Ну, і не з печки. Не, да, не з печки. І от ми на болгарку кружки ліпісточка ці міняємо та й все чисто. І Саня хотів передати своїй возлюбленій у Першотравінськ. Привіт. Юлечка, привіт. Санька живий, здоровий. Скоро увидимся. Це вже... Юльки, Масіку привіт теж передавай. Санька вже скоро буде чи вже два місяці, Сань? Та вже два місяці. Два місяці, як у мене. Побив усі рекорди за три роки, за чи за чотири. Ну так довго він ніколи не був. В тому году три місяці був. Та. Коротше, це рекорди побив. З'їздом, от'їздом. Да. Дітварі він передав привіт. Возлюблений передав привіт. Що ще хотів сказати? Ні, все вже. Все Жди, важливо. я вернусь. Жди, жди, я вернусь. Ну, коротше, отак, ми все робимо. Потім після цього не знаємо, правда, ілі обжигати, лаком скривати. Лак я купив, ну простий, обичний. Зараз я покажу даже який. Та обичний. Получається, якщо кровать таку купити, ну от готова кровать. Ось отакий лак я купив. Ну простий, прозрачний. Скажи, ми вирішили. Коротше, якщо її куплять кровать, отаку як ми робимо, десь 1006 гривень. Є навіть койде і дороже, я дивився. А нам вийшло. Ну, скільки ми вважав? В районі 1000 гривень, да, Сань? Матеріал. Да, 1000 гривень. 1000 гривень, 900 тисяч гривень, ну, или 900, или 1000 гривень вийшов весь матеріал, якщо взяти тільки одну кровать. Бо я тут доски трошки більше взяв, бо мені треба на столешниці, там цех поробити в цеху столешниці. Ну, то, то зовсім друга історія. І коротше 1000 гривень і подивитися, яка буде кровать. 1000 гривень на матеріали. Я потім вам розкажу. Все сделано чисто с шалевки. шальовка де розпущена пополам, де ціла. Ну то тобто так. Все ще ми все подотираємо, такі оці торцы. ну вже як буде готово. І е, матрас сам висотою сантиметрів 25-30. Для матраса посадочне место 5 то есть 50 міліметрів. Хвата с головой. Тут де буде бильце у нас. Получается сюда доска идет чуть, ну де виходить задниця, плечі і біль, і подушки, тут а чаще доска, тут реже для ноги. Ну, по, по категории, то есть розділили. Также ще поставим ребро жесткости по центру, потому что тут самое слабое место выходит центр. І як поставлю ребро жорсткості, я подивлюся, ну, скоріше всього, ми зробимо ще п'яту ногу. Тому що все одно год-два вона буде чуть-чуть просяде. Це по любасику. І якщо поставити п'яту ногу, то нічого воно не просяде, вона прослужить тисячу лет в обід. Ну, коротше, зараз ми це зачищаємо на самі бильця матеріал и центральну зачистим будем скручивать тоже все буду показывать вчера в Богдана було день рождения мы шашлык жарили. А вот на этом мангале На том не стали, на этом забалабенили шашлики з е, внутренних вырезок получился дуже хороший. Ну так скромно в семейном кругу відпразднували ще плітки скільки осталось, хоча я покажу, де ми ще плітку положили. І все одно ще осталось, вона виходить вже і не треба, але ну, вона є. Ну, Я думаю, пригодиться ще. Коротше, отак. Отакі от у нас ділішки. А, качелю сюди принесли. Почому? То що в основному всі тут а тільки і гасяться то це приходить чи що зразу сюди біжить в бойню, тут ми п'ємо кофе, ля-ля та поля, посідали, всі міста хватає і коротше, в кабінет ніхто і не заходить. Це так зимой в кабінеті терлись, а зараз ніхто туди не заходить. І Світ осталось мені зробити, так я і не зробив. Тут а в кімнаті йолку треба розрядити новогодню. І тут треба в котельні зробити освіщення. Ну, опять по отопленню воно якби і не треба, ну і не мішало так просушити коли не коли як сильні морози. Тобто, як то так. І все, це да, вони зараз поїдять усі і спокійні. Ну, Бачите, цей не голодний. Хто там хоче їсти, їсть. Так, ну зараз почнуться крики, тому що вона лягає їх вложить. а, якщо вона повернеться, тут крики такі починаються, що ого. Цемента підкупили на залівку. І е, заливати ванну під щелеві поли теж я вам потім покажу. Короче, показувати багато чого є. Не все зразу, бо я в одне відео не вложусь, якщо буду все показувати і все розказувати. Зараз коротше, кровать будемо показувати, яка буде виходити. Так, вот получается вот так сами ножки. Ну, снаружи э, такие смотрятся массивными, типа як, ну, обманки. Обманки из шалевки. Вот так снаружи. Вот так получается. Укрепили. Ну, получается, ребра жесткости на все стороны работают ножки. Вот такие вот. Сейчас мы бросаем Саня, та ти візьми ті уголки білі, там лежать. Білі? Да. Так тоді треба не 4, а 2 уголка. І виходить отак з ножками ми розібралися і зараз будемо бросати центральне ребро жорсткості. І воно покаже вже як ми зробимо. Оп, отак. Як ми його зараз виставимо, прикрутимо, тут зараз уголками і з тої сторони кожну шальовину прикрутимо до цієї продольної шальовини, воно покаже. треба буде п'ята ножка или нет. Если вдруг треба буде п'ята ножка, можна поставити в любое время, одну просто прикрутив і все, воно її не видно. Вона функцію грає тільки підпорки. І зараз будемо крутити. Чи один так, а другий так. Так, а смисл до тої шальовини? Так а я ж тобі за що? А, давай один так, а один так. Ну, Ти маєш в виду не. Не ну отак, не так, да. Один так, другий так. Ні, лучше отак, от воно працює отак. Давай так. Давай. А сюда надо маленький саморезы, Сань. Та я маленький взяв. 30 Да. Де маленький? ти? Так. Ти ж проб'єш альовинку насквозь. А є 30 у мене. Давай. Сейчас я принесу. Крути пока в этот брус. пока не помню, мы их чи использовали кудись, да? Наверное. Черные. А что мы делали? Ну эти же вытяжки. А, мы их, наверное, использовали. Ну ничего, ты мы давай. Есть, но ну, широкими шляпками били. Получается их пропиваешь. Вот так получается. Ну да, с двух сторон мы вот так накладываем. Раз, я тут вот два. На два уголка прикрутили И тут так само с двух сторон. И двухсотым саморезом черным. так насквозь. Ну так наверняка щоб было. Все, переворачуємо і кожну шальовину крутимо в ребро жорсткості, щоб воно нагрузка не була на кожну віддільно, якщо зверху стаєш там коліном, ногою, а щоб на обще, тобто воно буде держати общу нагрузку. Що ти на кожну досточку віддільно ногою не станеш. Вона зв'язує і ти стаєш, як наче на всі в місті одновременно. переворачивается. Хотів на планку ее положить, поставить. Покрасить лаком, понял, и нож красить. Ну так давай перевернемо і отвинемо просто одну шаровину. Давай. І що? О. Тяжелее. Чуть тяжелее. Давай, піднімай його так. О. А вот став на доски все, став. А я сюди постав. Ну, а я туди от приподніму, а сунеш. Та прям там. Ну, не курите. Що таке? Скокотні. Тратить 6-7 тисяч гривень. Лучше ми самі зробимо. І надіжно, і з нормального дерева. І самі почистимо, самі вскроїмо. Все, і от зараз кожну прикрутимо. І я попробую, надо пятая ножка или не надо. Я думаю, не надо, но тем не менее. И делаем быльце, где будут подушки. И будем чистить, зачищать. там край даже той. это понимаешь? Той. Ну вот. На Я сейчас выставлю. Да. а так, да? Ну да. Ну все. Все? Да. Давай центр тоже даже бросай там. О. Та ні, постав, Ну хай. давай. Да, буде лучше. Хай буде. Воно так более. Красиво. Все. Та ні, Сань, треба тут третю, вона буде. бо- Тут же ж матрас, считай. От, подсюди. Що? Ні, сюди. Матрас же ж. Це понятно. ну, так. Що тобі кажеться? Давай. О, та ні, буде отлично. Виставив примерно. Перву виставив. Так, куди виставляй? Так? Да. трусанув, я її типу, вот так, да? Вау! Як ви думаєте, треба обрізати отут на быльце на самом, а так, типа як наискось чуть-чуть тут и тут. Жінка каже, стало так ровненько, красиво. Сейчас зашкуримо, глипо збиваємо, все вичистимо, де там, що там а потом уже снимем другую серию в следующий раз. Ну, а такая получилась кроватка. Матрас нести не буду вкидывать. Ну, короче, матрас именно сделано під наш матрас, скільки надо. А така кровать. Сэкономили. 5000 тисяч гривень, якщо не більше, а потратили 1000 гривень на матеріал. Ну і вчора ми почали після обід так по чуть-чуть і то більше зачищали, чим кровать робили, да? Отак. Так що покажемо потім, що далі будемо з нею робити. Ну то вже зовсім другая історія. Як каже Саня, хорошо жити хорошо. А без війни ще лучше. Всім пока.